Не бойся, ничего не случилось. Все живы, ничего не случилось. Вот так бывает, блядь. Ты ебись. Ох, как. Ох, ты ебаный ты папуас, блядь. Твою мать, ты смотри, что. Тихо. Это он как так? Ничего, Горел, надо помогать, блин. Охренеть! Охренеть! Пипец! Ну это походу ромашка душитель. Сейчас все это исправлю. Ебать! <laughs> Смотри, как Чамаш наказал этого на Хундай Ваську. Пиздец, надо это видеть. козела. 001 ну, ну, ММ. Опа, которая не такая. Офигеть. И еще удрал, 001 ММ. 001 ну, ММ 01. Dann leuchtet heiß aus dem Versteck. Вот, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри. Стоп! Ой! Ой! Ой! Ой! А! Ой! Ой! Ой! Ой! Что он делал-то? живые. Я говорю, папа, я тебя жду в 6 утра. А не придет там вчера пару. Папа с Будуна бегом ко мне. Всегда его ревновал. Там, не знаю, почему. Папа прибежал, мы с ним хуяк, пугал. Тормози! Блин, ну ладно. Ебанутые, блядь. Кто там? Да вот есть. На еще на, раз. На, на. в Москву, вы что слышите первое? Эх, вы, блядь, долбоебки! Между прочим, ты могла бы объявлять это вот этим омерзительным голосом. <laughs> Съебуйся Внимание, внимание. company. Natasha, my dear, writes Vera High. Please, please, please, please, please, please, please, Нифига себе, мам! Тут авария прям перед нами была. Ой, кошмар какой. Прям как занесло машина-то. Прям ее крутануло 360 градусов. тихо, стоп, стоп, стоп, спокойно, подтягивайся, тихо. Есть. Первый попал. Давай, право. Тихо, спокойно объезжай. Гнал козел. Аня, папа тебя ответил. Блин. Thank you.